cucu kat belakang lah. <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, hari ini uh, suara saya agak beda cuy ya. Suara saya itu... <laughs> Sekarang saya lagi flu cuy ya. Jadi mungkin suara saya itu eh, nggak uh, terlalu gimana gitu ya. Nggak seperti eh, video-video uh, sebelumnya cuy. Di sini agak apa namanya kayak suara-suara hidung gitu cuy. Oke. Okay. Saya baru bangun uh, dan saya menerima kabar berita yang cukup menggembirakan ya. Juara Musikal Lawak Superstar 3 adalah Ubi. Benar banget sesuai dengan prediksi kita cuy di beberapa minggu yang lalu cuy. Saya sudah memprediksikan bahwa yang bakalan juara itu kumpulan ini ya karena kelihatan gitu ya karena setiap minggunya juga saya melihat persembahan persembahan peserta yang lain saya melihat peserta yang lain juga dan memang nggak tahu kenapa ya di sini kan saya juga kesannya belajar menjadi juri cuy ya belajar menilai Eh, lawakan-lawakan yang mana sih yang update, yang mana yang enggak gitu ya, yang mana sih yang kelakar, yang mana yang enggak, yang mana yang kreatif, yang mana yang enggak. Di ya, sambil saya belajar di sini saya juga menghibur orang gitu ya, mungkin karena tertawa saya gitu. Seperti biasa, di sini ada dua persembahan ya. Uh, di final dua persembahan juga, tapi tak ada tamu jemputannya katanya cuy ya. Saya dapat berita ini dari teman kita di Instagram ya, <laughs> seperti biasa. seperti biasa, teman-teman kita di Instagram ini cepat juga gitu ya, cepat juga memberikan berita-berita yang eh, agak ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan kalau korang ingin melihat original video videonya bukan di sini cuy ya bukan di sini di sini pasti kualitasnya jelek korang bisa cari di YouTube banyak banget cuy ya atau korang langsung ke original videonya cuy di Astro Gempa cuy oke tanpa berlama-lama lagi cuy saya penasaran banget saya rasa ingin tahu banget bagaimana sih persembahan sampai juri benar-benar uh, percaya bahwa Ubi adalah sang juara kita lihat persembahan yang pertama dulu cuy Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Oke. Okay. Bertahunlah sudah lamanya beraya di Australia. Australia. Oh, Australia. Tunggu tunggu tunggu. Di sini ada teman kasih tema, cuy. Di sini tertulis tema pertama adalah tema benua ya dan yang kedua tema bebas cuy. Oke berarti ini yang pertama tema penua ya. Makanya ada Australia ya. Final masalahnya nih cuy. Masa persembahannya biasa-biasa aja gitu. open close open close almost for you we have been here eh? <laughs> apa kau open close open close pejam celik pejam celik oh dah 4 tahun guys hello babe i call you better right yeah. wow Eh, I call you later. <laughs> later. Salah Macam mana boleh belajar kat sini dah dia ni? Tukar hati aku lah English aku. Ha. Eh, apa yang dapat dipakai tahu ni? Tak dapat balik raya kat Malaysia. Kayak orang aku hamil. Aku betul lah kat Malaysia kan. Dah kalau kau rindu kau video kau lah mak kau ke apa? Ha. Eh, tak juga malam-malam tata malam raya apa lah mak aku buat kan? Ha. Kau kau kau kau kau ibu angkat lah, rara ibu angkat. <laughs> eh, mak dia siapa? Tak tahu lah siapa mak dia. Assalamualaikum anak ibu yang jauh. Apa salah? Apa khabar saya? Ini pasal ibu pasal Dato Awi je. Ini kan Ibu nak pesan ni jangan lupa tau jaga diri. Ini kan pernah ada di sini turun Dato Awi kan? Ingat sembilu. Ya sembilu. Diana. Ya. Okey, selamat hari raya buat Fat dan kawan-kawan Fat. Dan um, buat Kekanda Awi. Ooh. Tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Hari Raya. <laughs> Eh, mak kau era apa tidak? Mak kau tu Miss Universe Malaysia tak? Ah. Tahu kau Miss apa? Miss Call. Miss Call. Hey, eh, tidak-tidaknya aku call mak aku malam-malam raya. Lepaslah rindu aku. Kau tak call family kau? Eh, sudah aku call bapak aku semalam. Eh, call lah lagi deh. Bagilah kita kenal. Family Apa jubah yang di dalam ini? Ah. Siapa family kau? Sibuk sangat gelakkan orang. Okey lah, ah. aku call, aku call, aku call. Hello, Papa. Assalamualaikum, Syarif anak Papa. Apa khabar? Uh, ini ayah bapa ya, dari Samsul Yusuf, cuy. Iya, Papa. Waalaikumsalam. Lajar, rajin, Legend rajin. ini, cuy. Iya, Papa. Jangan ponteng. Iya, Papa. Nanti Papa tolak elang kamu. Oh Ingat <laughs> pesan apa ya? Negara orang jaga adab, ah. jaga agama, iya, papa. jaga nama negara. Iya, papa. Ya, rip, rip, rip. Rip. Selamat Hari Raya. Peace. Peace. Hey. Ya. Oi, bapak kau rap ke tadi tu? <laughs> bapak kau Datuk Yusuf Hasan. Ah. Adik-adik kau berapa orang? Tiga orang. Siapa? Samsul Yusof, okay. Ah, Syafiq Yusof, Sarif Yusof. <laughs> Cari yang dua kenal tapi yang ni. Nyambung ke? Ya? mana angkat. Eh, kau tak baik lah kau. Hey, eh, tapi aku balik Mesti nak jumpa bapak kau eh. Ah boleh boleh. Aku mau jumpa mamak kau. Boleh. Eh, kau. Wahal. Tapi seronok eh kau orang. Ha? Seorang kol mak. Seorang kol ayah. Uh. Mak ayah aku dah tak ada. Eh, eh janganlah Ami. Ha. Ah. Kau tak pernah beritahu kita orang kan. Ha. Kita minta maaf lah eh. Ha. Tapi siapa yang jaga kau? Siapa sara kau? Ha? kakak aku kakak kau tunggu tunggu cuy ini yang agak apa ya saya pertanyaan-tanyakan dari dulu cuy kakak dengan abang ternyata di Malaysia itu penye, eh, apa namanya penyebutannya itu uh, eh, ada artinya gitu ya kalau kakak uh, adik apa namanya kakak adalah saudara uh, perempuan dan kalau abang adalah saudara laki-laki Nah, beda kalau di Indonesia cuy. Kalau bilang kakak ya bisa jadi itu laki-laki, bisa jadi itu perempuan. Gitu cuy. Berarti Jangan sebut pasal kakak aku. Aku dengan dia tak kakak, ada apa-apa. Kakak, kakak perempuan ya. Besok nak raya. Engkau benci-benci kenapa? Tak elok macam ni Nami. Hmm. Kakak kau dah kahwin? Belum. Anggap aku abang ipar kau. Ha? Hey. Air yang dicincang tak akan putus. Ha? Aku abang ipar kau. Abang? Ha? ha. Eh, kau lah. Tak nak. Kau lah. Adik, kau lah adik. Kalau adik ha. tak nak cakap, biar okay, abang cakap. Kau cakap. Yeah. Ha. Abang cakap. Cewek, cewek. Tapi aku rasa kita angkat. Telefon. Tak diangkat. Angkat. Tutup, tutup, tutup, tutup. Di. Tutup. Hey. Abang? hey, sabar. Abang? Jangan dekat. Kenapa? <laughs> Abaikan apa yang aku cakap tadi. Kenapa? <laughs> Kenapa? Tunggu, tunggu. Apa? Gua, gua oleng ya di sini. Gua ulang dulu cuy ya. Mohon maaf cuy. Saya harus paham itu. Alah. Adik, call adik. Kalau adik ha. tak nak cakap, biar okay, abang cakap. cakap. Tapi ha, dari cakap. lagu itu saya pernah dengar ya. Kita angkat. Tutup, tutup, tutup, tutup. Okey, gua paham cuy. Gua pernah. <laughs> apa nama uh, huruf awal uh, nama dia ini S je ya. Jadi korang faham lah je. Hey, abang. Hey, siapa? Abang dekat. Kakak strap abang. Gitu. Siapa? oh, selama ni selama ni engkau rahsiakan eh. Kakak kau yang duduk kat Australia tu ke? Hey. Kadang-kadang aku pun confused nak panggil dia abang ke kakak. Hey. Oh, patutlah malam-malam aku pergi bilik dia ikat semua dalam bilik. Aku, Eh itu tak lagi. Aku ada dengar suara perempuan di bilik dia. Wei, itu suara aku lah. Hey. Aku dah cakap jauh mana kita pergi jaga adat. Jangan bawa perempuan masuk bilik. Itu suara aku. Wei, macam mana? Di telefon. sama lu. Baca, baca. Mama, <laughs> Kau pindah bilik sekarang. <laughs> Astagfirullahalazim. Dah dah dah, tu personal dia. Dah. Sekarang ni jom kita ni. Kita jamming lah. ah. Kita ni Kelas, kelas, kelas. Kau dulu, ah, kau dulu. Ah. Aduh, oh, kan mereka kira, cuma eh, apa yang diguna di dalam ini juga kayak ada something ini ada baju di dalam baju gitu ya. Australia. So, in English. <laughs> Show me. English. Show me. English. Harus Inggris ya. What's up, Daddy? <laughs> Duhai. What's up? What's up, Mami? Betul sih, betul sih ya. Listen to your son in law. English digabung dengan ini ya. In another country. Apa kau Digabung dengan Melayu ya. Bukanlah itu. Oi, oi. Sabar. <laughs> Sabar. Tak boleh harap lah kau. Ni, ha. kau yang aku percaya. Okey, boleh. Ha, lagu raya. Boleh? Lagu raya. Ha. Ah. ah. aduh, hai. Kau tak bayar, Grip? Oi, aku sudah bayar tapi masalahnya kedai itu tidak buka. Habis itu duit itu bagaimana? Aku sudah guna duit itu. Bikin beli ni. Eh, Fat, So macam mana ni Fat? Kalau macam ni Apa ini malam lampu studio mati semua eh? ni eh, eh, Siapa kata dalam gelap kita tak boleh celebrate? Macam mana? Macam mana? Boleh Eh mati berdarah nanti gimana sih? Senandungkan lagu untukku Yang jauh di mata daku kirimkan Gih Datawi berdiri loh Semua juri ber... Maafkan aku kerana tak dapat bersamamu sayang Di hari raya, hari yang bahagia Gila gua Gue enggak nggak kepikiran sampai di situ cuy ini maafkan dah kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya hari mulia wow as wajar sih ya wajar sih ya wis ter Juri berdiri semua cuy. Oh, jadi sekarang ni jom kita Ini ternyata jubah yang di dalam itu. Itulah dari Ubi persembahan yang pecah. Yeah. Pecah. Bahak-bahak. Wow. Yang kreatif. Yeah. Dan anda selalu memberikan karya tanpa batasan. Reference kurang, idea kurang selalunya di luar dugaan kita. Betul sekali. Daripada adanya awi dan awi pula. Ada wing di pentas. <laughs> Dengan adanya gerak khas di pentas. Kita semua tak fikir ini bukan saja otak korang ni kreatif dan versatile tetapi anda telah mempamerkan seni lawak yang tinggi. Betul. Ya. Kelas. Seni lawak yang berkesan. Dan seni inilah yang saya suka bila datang untuk menjuri setiap tahun untuk Maharaja jelawa ataupun MLS ini. Terima kasih satu persembahan yang sangat terbaik yang berkesan. Lima bintang. Yeah. Wajar sih ya, wajar. Ini ini kalau ini saya terima banget ya. Saya terima banget, cuy. Wow, lima star. Eh uh, apa ya? Gue mau berkomentar di sini tapi kita nonton dulu yang kedua, cuy ya. Takutnya durasi, cuy. Aduh, gua apa ya, kayak terperanjat gitu ya. Ada-ada aja gitu ya ide mereka gitu ya. Kreatif banget gitu. Aduh. Oke, langsung aja ke persembahan yang kedua, cuy ya. tiga dua satu Semoga di sini ada kejutan lagi cuy ya. <laughs> itu yang jadi daya tarik ya karena mereka itu ada kejutan terus ya. Melampau eh budak ni eh. Ha? semua tak jawab eh budak ni mana dia? Eh? Ucu. <laughs> Mat Ucu. Ah, ujung kat belakanglah. lah. Tung, tung. Ini kayak suara... Siapa ya? Tunggu dulu, tunggu dulu cuy. Gua Di awal-awal udah terperanjat ini. Ini... Suara siapa ya? Gua Tunggu dulu, gua lupa-lupa cuy. Mohon maaf, ini mungkin saya cut gitu ya. Yo pare ya yo pare. Tunggu dulu. Ah, ujung kat belakanglah. <laughs> <laughs> Kau daripada tadi kan asyik tengok telefon saya gelap gelak Kau tengok apa Ucu? Uh, Ucu dah tengok ulangan ah, musical awak Superstar. <laughs> yang mana? Ya, yang Yo Pare datang tu. Oh, dengan Cili. Ha, <laughs> uh, kelakar lah. Cili memang kelakar. Ha, uh, tak Yo je kelakar. Hey. Eh. letak. Letak. Kenapa Ucu tak jawab ni semua? Peribahasa ni kenapa betul? Uh, ah, Ucu tak tahu lah. Sebiji lo cuy. Tak tahu. Okey, Anga tunjuk, Ucu sambung eh. Ah, uh, Ucu sambung. Ha, dengar ni, peribahasa pertama eh. Alang-alang menyeluk pekasam Biar sampai ke pangkal uh, Rahim huh? Tau <laughs> kecil-kecil dah tu makan rahim eh <laughs> Ucu rindu kat mak lah Jangan main-main Ucu, betul-betul lah Yang kedua Masuk kandang kambing mengembek Masuk kandang rimau mengembek mengucaplah. Oh, mengucap. Wow. Apa apa ni? Ah, mau makan orang. <coughs> Eh, dah lah. Ucu, jangan main-main. Kejap dia balik dia mengamuk. Mirip banget cuy suaranya ya. Kita main. Main apa? Main yang Korea tu. Eh, macam mana? Ah, Ucu nyanyi Anga tak boleh gerak. Kalau Anga gerak? Anga matilah. Ah, cepatlah. <laughs> Mau gua kaki biar semidah. <laughs> Mirip banget tuh Ci. Mau gua kaci pia semida. <laughs> Dua-dua tak gerak. Mau gua. Hey, hey. Aku datang daripada tempat kerja, barang semua bersepa, masak belum. Apa dia nak jadi dengan kau ni, Angah? Ha? Halo. <laughs> Janganlah marah, Halo. Alung kena sabar. Abah, Alung sabar. Dan bertenang. Bertenang. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, bye. eh, kau diam. Kau diam, eh. Anak, bulan depan aku nak kahwin tau. Ha? Nanti bini aku nampak adik-adik aku macam ni. Aku malu kau tahu. Alung! Gila ya. The final ini. Jangan kau hina adikmu itu <laughs> Karena dia juga manusia <laughs> Dia ngapain tadi? <laughs> Kurang lihat di sini, Cidi. Jangan kau hina adikmu itu karena dia juga Ku tak peduli apa yang kau katakan. Kok, kok bisa semua sama banget ya? Persetankan. Halo. Jangan long, jangan cakap macam ni long. Ah, kita entah ada rumah, engkau ada kerja, ada rezeki semua kita tumpang rezeki dia long. Lagi satu kalau menang malam ni mungkin rezeki dia juga kita tumpang. Ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Bisa jadi ya, bisa jadi cik. Eh, ini aku semua, aku buat semua ni sebab usaha aku tahu. Bukan disebabkan dia. Aku nak korang berambus daripada rumah ni. Jangan lu, kang dia kang. Kau faham? Eh, aku peduli apa, ha? Bagus dia apa yang aku cakap selama ni dia faham. Ucu ada nak cakap apa-apa? Jangan bagi dia cakap nanti ya Alon gelak. <laughs> tak dia, dia dah janji sikit je. Ucu luahkan apa Ucu nak cakap. Ah uh, Alon. Sungguh. Anga kenapa Angah? Angah tak tahan. Sinilah teman. Pergi pergi sana sana. Sebenarnya Ucu faham je. Sebab Ucu bukannya uh, pekak. Tapi tak apalah. Mirip banget. Ucu simpan. Ucu telan. Sebab dalam hati Ucu ni sayang Kak Alung. Kalau macam tu, ha, biarlah Ucu je yang keluar dari rumah ni. Ah, ya, ya. keluar. Ucu. Ucu. Jangan tahan Ucu, Angah. Tak, bukan. Nanti. Jangan. Yang Ucu kemas baju semua ni, baju Angah ni. <laughs> Ah, kalau macam tu, Angah yang keluar. Baik. <laughs> Baik. Ini saya konsepnya. Ya. Aku keluar dulu lah. Eh, kau bawa dia keluar sekali. Bawa dia keluar sekali. Ucu, kita gerak je, Ucu. Eh, kalau dia pun keluar, barang orang jangan bawa. Barang apa? Beg aku tu. Kalau macam tu, alung je yang keluar. <laughs> Alung kena lah. Ha, keluar lah. Ha. Lebih baik kau keluar. Sebelum dia lagi lucu, baik kau keluar. Ha. Baik aku keluar. Sikap. Ha. Balik kau kena kena. Sakit kepala <laughs> ah, ah, Angah. Ha, apa? Alung stres, minta maaf. Acu, ah, minta maaf. Jangan, Long. Kita adik-beradik kau selalu pesan. Kita adik-beradik ni cubit per kiri per kanan rasa? Uh, ah, sebesalah. Nah. Sebesalah, Long. Betul. Kita ni adik-beradik bagai air yang dicincang takkan? Takkan sambung lagi sampai habis bila. bila. Lah. Dah, dah, dah. dah. Kita adik-beradik, okey? Ah, adik Halo. Apa? Angah. Ah. Serbesar. Terima kan kasih. Masalah. Kenapa? Kawan-kawan. Terima kasih. Tugasan Ucu dah selesai. Huh? Ucu ada keluarga yang Ucu nak jaga. Huh? Terima kasih kawan-kawan. Hey. Ucu. hey sini. Sini, sini, sini. Siapa cakap tugas sudah selesai? Mana-mana rancak berdasar. <laughs> mana mana rancu. Dalam kita bertiga tak pernah wujud perkataan berpisah. Sebab kita you untuk B bersama. I insya-Allah. Selamanya kita bertiga. <laughs> Ya. yeah. Wow. Selesailah sudah tugas kami kumpulan ubi Jika ada kesilapan tolong maafkan kami Kalau ada rezeki insya Allah jumpa lagi gila sih. Yang kedua ini lawa gitu ya. Komedinya dapat banget sih cuy. Wow. Ah, jadi sekarang ni Job. Kita akan komen daripada Dato' Awi silakan. Oh, Dato' Awi yang komen. Ah, risau aku nak komen korang ni. korang, korang berjaya. Berjaya keluar daripada bumbung keselesaan yang ada hmm. korang berjaya mengubah corak um, la, lawak ini korang berjaya tanya kepada Nami orang baru yang <laughs> sangat sangat berjaya melakonkan watak itu tadi walau saya tak tahu watak tu siapa tapi saya nampak dia menyerupai macam Yopari betul itu ah, dia Datuk, lah. <laughs> maafkan saya Datuk. Ah, lah. Maafkan saya Datuk. <laughs> Sangat, sangat cute lah korang. Combination ni sangat berharga. Korang teruskan bertiga ni. Jangan berpecah. Wah, korang ini. teruskan perjuangan korang dalam lawak ni. Teruskan. Hai, ya Allah. Ah, tapi bintang. Berapa star ni, Dato'? Berapa star? Lima. Korang, Li- korang memang layak untuk terima lima star. Lima, lima star! Di sini udah nampak sih Ci ya, udah nampak di sini Ci. Oke Ci, itulah tadi dua persembahan dari Ubi ya. Di persembahan pertama dengan persembahan kedua final ya. Dan inilah persembahan yang membawa Ubi menjadi juara di Musikal Lawak Superstar 3 cuy. Oke, sekarang menurut pandangan saya pribadi cuy ya. Nah, apa yang saya katakan di minggu sebelumnya saya dah cakap cuy Ada beberapa persembahan ubi yang tak wow gitu ya Kelakar iya konsisten Tapi nggak sekelakar yang minggu pertama dengan minggu yang kedua gitu cuy Dan akhirnya apa yang saya sampaikan Apa yang saya nanti-nantikan itu Dikabulkan di final cuy Buktinya ya di persembahan pertama tadi kita melihat ada suatu hal yang menurut saya itu apa ya spesial banget di endingnya cuy di endingnya saya saya kayak nggak menduga gitu ya ternyata dia bisa menggabungkan law, apa, lawakan dengan hal yang bisa dikategorikan tadinya itu seperti dance gitu ya saya pernah melihat persembahan seperti ini di acara besar dan mengeluarkan uh, kreativitas seperti yang tadi cuy tapi itu dance tapi ini digabung dilawak gitu ya Nah itu suatu hal yang menurut saya itu bisa nyambung juga gitu ya. Itu yang suatu hal yang menurut saya itu selalu mengeluarkan hal-hal yang membuat orang itu jadi ini ya apa ya nama kayak meng, apa namanya kayak terperanjat gitu ya. Contoh saya kayak saya terperanjat aja melihat yang ending di persembahan pertama cuy. Saya kaget gitu ya. Uh, lo kok lo kok kita harus kita langsung berpikiran seperti itu cuy dan yang kedua, persembahan yang kedua, sebenarnya sudah banyak komentar di video saya sebelumnya waktu saya mereaksi persembahan pertama kedua gitu ya. Saya pertanya pertanyakan tentang Nami. Banyak yang berkomentar di video-video saya sebelumnya bahwa Nami bisa meniru suara dari Yopare ya banyak yang berkomentar seperti itu. Ada juga yang eh, memberikan saya jawaban secara langsung di Instagram. Tapi saya nggak terlalu gimana ya saya nggak terlalu percaya itu karena saya pikir karakter suara dari Yopare itu agak susah untuk ditiru cuy tapi malam ini di persembahan yang kedua ini saya <laughs> saya kayak apa ya saya kayak aduh ini Nami sebenarnya bisa dikategorikan The Killer ya The Killer di musikal lawak Superstar 3 ini cuy dia the killernya cuy kalau menurut saya pribadi cuy ya ya di, satu sisi bisa kita kategorikan juga cuy dia adalah uh, salah satu pendatang baru yang terbaik menurut saya cuy ya dari di awal ya dari pertama minggu pertama saya melihat persembahan dia dia tuh kayak apa ya, pelawak yang sudah sudah lama gitu sudah lama apa manggung gitu ya sudah lama manggung mental dia sudah terasa banget gitu ya dan terbukti ya apa yang saya nggak nggak nggak salah kalau saya uh, mengidolakan Nami cuy nggak salah banget ya kalau saya mengidolakan Nami Insya Allah kalau saya ke Malaysia kalaupun eh, Nami ini ada masa bisa berjumpa saya akan berjumpa Nami cuy Bang Nami melihat video saya ini saya berharap banget Bang Nami bisa menyempatkan masanya sedikit bertemu dengan kita-kita youtuber dari Indonesia yang akan ke Malaysia. Saya berharap banget seperti itu cuy, karena apa ya, jujur aja di minggu pertama saya sudah suka atau apa namanya mengindolakan Nami gitu ya. Lawakan dia itu kelas ya. Oke okay, dan <laughs> saya sudah banyak cakap di sini cuy. Sekali lagi saya mengucapkan tahnia selamat buat uh, Ubi ya, kumpulan Ubi. Ada Fat senior, uh, ada Abang Syarif senior juga dan pendatang baru kita sekaligus favorit saya juga Abang Nami. Mudah-mudahan mudah-mudahan Maharaja Laut Mega akan ada lagi cuy dan saya berharap banget Nami bisa ada di situ lagi cuy.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 What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days